штибиди доп, доп, доп, доп, доп, yes, yes, yes, yes, штип, штибиди дип, штибиди дабл, дабл, дабл, дабл, yes, yes, yes. Птички летят, бомбить поросят, они взрывают им домики, домики.